unip kaak tiak siit pin. Dala ka nila nasuk, unip kaak tuak kawira ka ma. Ibe ak siya ka rualugo, inyuni ak niksuk, ang ayukag minye. Sumitay ma. Ibe ak siya ka rualugo, amuni alatun niksuk. Asi surakal lablo ni, supaya niksuk. niveaqsiaqarualuguuq iñuuniaqaneqseq angayoqaagamini sumiteemma niveaqsiaqarualu qamuniallatuneqseq aasiisuraqallavluni supayaanik iñuuniaqhutik anuqqautigaiti anuqhulingaallaaqqseq anuqhulingaallаақпааллуни кисаимма панерниалаақсивут ивиарсиаралуалук кисаимма исуммеқпоқ тавраси сумман анерлингаиллаарнерaan тапрааси кангитсаруарсигаа сумман анерлисуулугумараан анухулек паиллуги суниулеранаатсоқунни таврани пиарсиагалуалук аюунгитсоқ паджагниулерсоқ Tokuta wayak tok sisim reome. Arra anap kanga peak tok. ивиарсиагалуалук кангерсингалоқ супаяат икайортеқаранавилугит аллаулуни таамна териганниақ сип ивиарсиагалуалук кангерсингалоқ супаяат икайортеқаранавилугит аллаулуни таамна териганниақ Nibeak siakaroluk. Kanudun pekpaganak tilangit kamat ko ikayok tauruat. Nibeak siakaroluk kangek singarok. Supaya ikayok tekakanib lugit. аллаулуни таамна териганниақ сивунерсипкангава нивиарсиагалуалук qanutun peqpaganaqtilaangit tamatkua ikayoqtauluat нивиарсиагалуалугулу териганниаралу икаюути пиартук сиққариорутимигани араа кангерсинаитсеқунни қанеқ писилаанга аглаан тавра атаутсикун аингалук Ha ha ha ha! şehrolu dikit ka anak beni. Agalan malunak singamarok. Inyo kolok dikin ngamarok nilak şehrolu bingan. Iba halak simarok sumittema. Dikatsak kumanyain yaksok. Pakit kangang nago. Ibak tanin. nunaqqiq isiwaqtuaranirsuq iñumi toqottaqtaawanirsit ливиарсиарлуулу уппирингитка таутуктани таутугунартуа сунапаяа сикуминнганерсоо Niviakshaqarualum iyuliaqatingi pisaullaganipsut. Qanuqimña aluqulaqpalqiñam tainnaqumiñaitka. Tamaanga ikumauaqtuamin qaqraaqpam iñua niptaqtuq. Isumaalagullaqami niviakshaqarualum piitsiningani. Agalaan qaqraaqpalqiñat czego wynajdziecie. Ha ha! Hai kuin tutien. Ukalak tok inyugunga of upik. こ入りしまねくぱが一緒もらったくねべあくしやがるわろかあの聞いたぶら顔のがいがいっぺんてらうてがぴーうっこいかよこねやがるわいっぺんちもんだいななけさばげてらが Mm-hmm. Mm-hmm. Ha <laughs> 그녀를 락도한 유배학생으로 농구 각기 아시 안에 비게 되으나 이득도 수구르고 뭐가 يغرولو سبتقوم يا حلوين إمن يا رد بقيت كأبي قياوكي qiviaqsiaqalualoq utingaroq qillautiligaaġuni uppikqupiatsapalugaroq aasiitamura piviittaġiliutipiallagagaa niviaqsiaqalualuk tainnaġuni aitsuutigilaqangaroq uppik uqallaktuq uvvauna qaunagiingagiga iliginun pikitquvlugu